මත්තර මට ඔයා ගැන පුදුම ආඩම්බරයක් තියෙනවා අර මාර මොලයක් තියෙනවා බබා හරිද මම ආයෙත් පොඩි ප්‍රශ්නයක් අහන්නම්කෝ හරි මට ඔයා ඔයා ඔහොම කියනකොට ඔයාගේ ඔයාගේ පාවිච්චි කරන්න මම ලැබෙන එකත් සතුටක් ඔයාගේ ප්‍රඥාව ගැන මට පැහැදුනා බබා ඇත්තට මට ඒ නිසා මම පොඩි ප්‍රශ්නයක් අහන්න තිබුණා හරිද මෙන්න මේකයි ප්‍රශ්නේ හරිද අයිස්ක්‍රීම් පහක් ළමයි තුන් ලියාගන්න ඉන්න චුටා ලියාගන්න අයිස්ක්‍රීම් පහක් හරි ළමයි තුන් දෙනෙක් කෑවොත් කීයක් ඉතුරු වෙනවද පලින්නතු ඔබට ඉන්න කොළඟි අයිස්ක්‍රීම් පහක් ළමයි තුන්දෙනෙක් කෑවොත් කීයක් ඉතුරු වෙනවද ඉතින් දෙකක් ඉතුරු යෝක කියන් එනකොටම කියන්න තරම් ඉතින් මොලේ තියෙනවා අපිට වැරදි වැරදි වෙන්නේ කොහොමද අයිස්ක්‍රීම් තුනක් අයිස්ක්‍රීම් පහක් ළමයි තුන්දෙනෙක් කනවා කීයක් ඉතුරු වෙනවද දෙකයි වැරදි වෙන්නේ කොහොමද බැරි මං කියන එකක්වත් ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ එකක්වත් නැහැ නෑ එහෙනම් ඉතුරු දෙක බෙදාගන්න නෑ වාට ගණන් බයිද නංගි අයිස්ක්‍රීම් <laughs> පහක් තියෙනවා ළමයි තුන්දෙනෙක් ඉන්නවා. අයිස්ක්‍රීම් පහමේ ළමයි තුන්දෙනා කාපුවාම ඔයා කියලා දෙකක් ඉතුරු වෙනවලු. ගණන් බැයිද? ගණන් පුළුවන්. ඔහොම ඇහුවම නිකන් කන්ෆියුස් වෙනානේ දෙකයි. වැරදි. මොන ගණන් කිව්වද? ඔයාට ගණන් පුළුවන්ද? මට ගණන් පුළුවන්. ඔයා ගණන් දැනගත්තට හරි. ඔයා ළමයි ගැන දන්නවද? අයිස්ක්‍රීම් පහ ඕනේ. ඔයා ගණන් දැනගත්ත කියලා වැඩත්තද ඔයා ළමයි ගැන දන්නවද කියන්නකෝ. ළමයි ගැන මන් දන්නවනේ. එකක් අතතුරු කරයි. ආයෙත් අයිස්ක්‍රීම්. ගණන් දැනගත්තරලා නැනංගි ඒවට ළමයි ගැන දැනගන්නත් ඕනේ. ජීවිතය ගැන දැනගන්න. ප්‍රායෝගික දැනුම තියෙන්න ඕනේ.